吉しの皆様、こんにちは。スリランカのレオピです。えー、なんでレオピかな、えー、今まで、まあ、日本人の皆さんに <laughs> えっと、レオピと呼ばれ続けたんでえー、まあ、本名は違うんですけども、ただ、レオピの方が言いやすいと、えー、皆さんに言われて、まあ、素直に、あの、黙って受け入れたんですけども、なでも、まあ、そのおかげで、まあ、みんな と仲良くできたんかなと思ってるんですけども。で、今回の動画は、まあ、その名前の件ではないんですけども、えー、4月26日、まあ、2015年4月26日、あスリランカの、えー、正月のイベント開催されます。えー、動画で言うと、あ調布ですね。調布、東京ですね。東京かな調布かなわからない。あんまりわかんない。で、 ただ、そのイベントがものすごい楽しみなんです。なぜかというと、えー、と今まで1回も参加したことないんです。えー、今回は絶対参加したいと思ってたことなんで、わざわざ、えー、と会社からも休みをいただいて、まあ、日曜日なんですけど、たまに働いたりとかするんで、出勤もするし、えー、と頑張んなきゃいけない。日本の社会大変だよ。ということで。で、あで、その動画をアップロードするんですよ、今回。で、その動画と、 あなんだろう、まあ、スリランカの文化ですよね。スリランカの文化と、あまあ、日本人がどうやって混じっていけるかっていうところだと思いますけども、まあ、そのそ全て含めた、えーと、YouTube のチャンネルを作りたかったんですよ、ずっと。で、まあ、日本語も達者じゃないし、え <laughs> まあ、 <laughs> やっていけるかなと思ったんですけど、でも、やってみる価値があると。 えー、と周りに言われてでまあまあ文化だけじゃないんですけども、まあ、べて楽しいチャンネルにしようと,、えー、と僕は思ってますのででこれから、えー、と皆さんの応援や、えー、と協力いただきたいなと思ってるんで、えー、とお願いします、えー、もしあの気に入っているんであれば気に入っていただいてるんであれば、えー、あのサブクライブかなサブクライブかな英語で言うとサブクライブ日本語で言うとサブクライブ わからない。まあ、登録してください。 <laughs> 簡単ですね。で、お願いします。えー、なんか、本当にあの意見とかあったら教えてください。では、バイバイ。